столго айнек призманы коебуз ага фонардын жарык беребиз призмада жарык сынган соң биз экрандан үзгүлтүксүз спектр алдык призманын артына айнек чогултуучу линзаны коелу жарыктын нуру кайрадан ак болуп калды ньютондун диск аркылуу өңдөрдү кошуу боюнча тажрыйбаны кайталайлы дисктин үстү асан үсөн сымал спекторлорго бөлүнгөн дискти айлантабыз ылдамдыгы көбөйгөндө дисктин үстү күндүн сары өңүнө окшош болгонун байкадык жөнөкөй өңдөрдүн кошулуусу оор өңдөрдү жаратаарын билдик